Saluton, cae bon venon al nova Zamenhof medito. Yes, estas mal frue, sed mi estas ciem cum vi. Hodio mi volas legi el tiron el la antau parolo alla dua libro, 1888, quio estas ne multe conata, mi pensas, uh, oni conas la antau parolon alla unua libro multipli. Sed estas specimeno quiu placas multe al mi. Mi estas ie pagio tridexes. Multae credeble estos con malcontentai, che mine ne volas doni persone plenan autoritatan vortaron, quiun ciui devas sobei la amaso amas che oni donu al gi legioin che oni donu al gi ne bonan sed iam tute pretan kai la voion qui mi proponas multa in nomos tro mal rapida se mine el donas mem vortaro in pli plena sed lasas ilian creadon ala publico mi gin faras ne pro mal diligento. Suffice plena vortaro iam estas preta ce mi. Ca mi povus aldone gin ec tui. Cae se gi ec ne estus preta, la leganto comprenos che gi estas tutte ne malfazila por mi crei ciu tage certan nombron da vortoi, cae eldonadi. Pascio pos pascio, vortaroin, ciem pli plenae. Por mi persone, Estus compreneble multe pli opportune teni la sorton del linguo internazia in miei manui. Tial, mie esperas. La leganto comprenos che, creinte la fundamenton del linguo, mi non deponas de mi tutan autoritaton, nor tial, che mi profunde credas, che tion postulas la interessoi della fero. Do, estas du niveloi por cun mediti percetiu al tiro. La unua relatas esperantisma esperantisman um, aspecton. Do, la autoritatezzo de la vortaroi. Facte, ciam oni uh, parolas pri la piv plin illustrita vortaro kai lasta tempe Bertilo Venergren eldonis donis de gi kai tio esas giganta laboro sed facte, gi ne estas la autoritata vortaro la autoritata vortaro estas la universala vortaro de la unua libro de la fundamento kai la aldono e oficiala de la Academia de Esperanto kiu in ne la Academia no usas exclusive char eh, GS Astro Malgranda Do tio la mia sta signo bona de vivantezzo de la lingua char ni nesta sarmeo kiu obeas blinde ion se ni usas la lingvon, creas la lingvon. Kotopo, kai facte la lingvo policano in mine shatas. Juste pro tio. Char ili el usas autoritatum kiu facte ne existas. Do, vidu, kiom grande Zamenhof estis malferma mense pri la temo. Kaj la lia punkto estas pri generala. La amaso amas ke oni donu al gi leĝojn. Ne bona in leĝojn, preta in leĝojn. Facila in leĝojn. sed preni sur sin la sorto in de afero ne automate signifas fari la intereso in de la afero cha la afero poste ligigias alla destinoi de la persona kai tio esas generala punto ce uni volas esti liberpensuloi au soldatoi. La umila respondu de examen hoffest est clara, ca ni povas cun mediti, car est est trea loga, foie, havi pretan voion. Trea loga electo, ciune? An statau bonan voion surpromeni. Pascio, pospascio. Do, Doni pos, cum me ciu ni curagias facte prention, au ciu ni preferas esti en la amasso. Bone, coram dankon pro via tento, gis mordau, cae ciel ciam antauen sen fine.